Привет всем. меня зовут Руфат. я спинул Стокгольма. Я вам покажу а, первое упражнение а, на русском, как его правильно делать. Если не хотите пропускать следующие э, э, видео выпуски в этом канале, пожалуйста, ставьте лайк э, на это э, видео, подписывайтесь и не забудьте поставить э, на функцию все, все видео из этого, этого канала, чтобы не пропустили э, свежие видео от меня э, на разные темы. Большое спасибо, желаю приятного просмотра. Напоминаю, что где следующее видео, как можно укрепить спину, а точнее поясницу, отпустишь вы там было меньше боли, чтобы вам отпустило немного. Даже если у вас нет а, возможности пойти к специалисту или же не надо пойти спину, который вам поправил хорошенько а, поясницу, спину в целом. Потому э, эти упражнения обязательно делать надо каждый день, даже опять-таки, если, как я вам говорю, нет проблем с спиной, или вы не чувствуете, что у вас какие-то проблемы, а эти проблемы, все, они есть у всех. Э, эти упражнения надо делать каждый день, и постараюсь делать в комбинации с другими упражнениями, которые вы от меня получаете на этом канале. Тогда приступим к следующему упражнению. Видите на живот. Вот так. Руки держать на уровне груди. А ноги вы можете делать вот так. Вставляете можно так или так, как удобно. Можете так поставить. И так отсюда мы поднимаемся вы чуть-чуть вот так повыше. И вот так вот держим. Локти вместе. То есть наша цель поясница. Поэтому подниматься очень высоко смысла нет. Мы просто приподниматься, как только мы начинаем чувствовать поясницу, вот тут и останавливаемся. Дышим три раза, обязательно надо дышать три раза. И опускаем. Потом опять поднимаемся, отдыхаем чуть-чуть, секунду, две, вот так, и поднимаемся. И опять душа. Нагрузку вы можете разделить 50% а, на руки, 50% на поясницу, чтобы слишком много не шло на руки, потому что вы будете уставать, если вы будете делать это упражнение. А, 5 раз это немало. Так вот, да. И это упражнение 5 раз, как я уже говорил. 5 раз утром, 5 раз вечером. С тремя вдохами и выдохами. И при этом, да, специально поджат локти вместе. Эти моменты надо учесть, чтобы было как можно, больше было как можно эффективнее. Надеюсь, вам понравилось это упражнение и сегодняшнее видео. А, если да, поставьте лайк, пишите свои комменты. Э, подписывайтесь на канал, чтобы мы не пропускали другие интересные упражнения, которые могут вам помочь в вашей спине и здоровью в целом. А сегодня было все. С вами был Фат из Спинолог из Стокгольма. Всего хорошего. До встречи. Пока-пока.